在周一的部分，我们会逢到的是入梅，这也代表的是呢，在一个新的气候的来临哦，我们的这个空气呢会比较的潮湿，请务必要注意呢，家中呢有没有好好的做好除湿哦。同时呢，家中的这个比较厚重的衣物啊，请务必呢都尽量呢把它透过这个袋子呢收纳好呢，才可以。 减少呢有霉斑的一个问题出现，有这个呼吸道或者是气喘过敏的朋友们，也务必要开始注意好自身的保养哦，才不要让自己呢，呃，莫名的在这个期间呢白白的受苦了。再来呢，就是周二这一天，我们逢到的是适合男性朋友们的麒麟日，这一天也同时非常大力可以做还愿祈福以及补运的。 有需要的朋友，不妨可以参考一下。在周三这一天，我们会逢到的是当月的月破大号，因此会建议大部分的集市呢，尽量少取哦。另外，在择他日进行会是比较理想的。而在周四这一天，我们会迎接的是日环食。比较多的朋友会担心的是，这一次的日环食对我们会不会有所影响？ 再来就是我们看不看得到？首先呢，这一次的日环食呢，它是针对在我们的这个北极地区哦，还有北欧，好，冰岛、Greenland 这些地方的朋友们才会看得到哈，还有部分加拿大、北加拿大这边的。 地方才看得到，因此呢，对于大部分在这个大中华地区、亚洲地区的朋友是没有什么影响的，所以日常的集市仪式一样可以照常，不用过度的担忧。再就是在周五这一天，我们逢到的是入梅，而是在下午的七十七点的时候呢。 啊，会开始，那大约会有将近一个月的时间，从入梅到出梅哦，会代表的是我们在这个时候呢，比较多的雨水，再来呢，呃，比较容易呢，在有这个台风啊，或者是说雨患，所以请大家呢更要注意一下。那除了呢，就是我们的这个阳台的这个水管呢，务必要把它清通啊，避免呢有水水阻啊排不下去的问题哦。 另外，同时也要建议，如果家中呢并没有洗脱烘的这种朋友们，那么女性朋友们更要注意自己的贴身衣物呢是不是有完全的干哦，不然的话很容易会引起妇科相关的疾病哦。所以在这个期间内呢，请务必呢要注重一下个人的这个呃卫生哦。 再来就是在周六这一天，我们会逢到的是乌兔太阳日，吉时落到的是辰时，吉时呢在七点到九点的时候呢是很大力，我们可以呢做扫射，也就是帮居家环境呢做一个大整洁，不管是需要清掉的垃圾、该回收的都把它一并的做整理之外，同时一并的做居家的消毒。 那么这个也同时是为了我们接下来要迎接端午节开运之前的一个前哨哦，务必要先做好这一个部分哦。再来呢，我们就是在周日这一天会迎接的是游龙游天河的吉日哦，当天非常大力，我们可以开池放水，尤其是居家呢有这个装这个呃聚宝盆的，或者是有开运摆件的，有流水。 的这种物件的朋友，都很适合在当天可以清换当天的水池，添加新的水哦。那也很适合呢，把这个呃聚宝盆呢重新做一个整理哦，不要让它灰尘呢布满哦，都可以让我们的运势呢再更上一层楼。 那再来，在周日这一天，因为它刚好逢到的是端午节的前夕，所以呢，这个时候呢，我们除了在周六已经先做好了居家的这个整洁之外，在周日这一天的傍晚之后，请务必准备好两个碗哦，小碗，我们吃饭用的这种碗就可以了，或是汤碗哦，把这两个碗呢放在我们的露台或者是阳台可以接雨水的地方。 啊，那么其中一个碗呢，请是让它保持空的状态；另外一个碗呢，请记得放上五枚当地正在比较常在流通的硬币。哦，不管它是一元也好，五十元好，或者是你当地的国家币别比较小，它可能是二十五 cent，可能是一块钱都没有关系，请记得用上五个硬币。 那么这五个硬币，如果它的硬币上面是有人头的形状的头的形状，请记得朝上会是比较理想的，或者是有面额的那个部分的朝上。那摆设的方式可以类似像一个十字架，也就是我们要摆在碗的对碗内的上下左右以及中间哦，因为这是要为了帮我们在隔天呢来迎接五路财神的借财大法。 那至于详细的方法要怎么样为自己招财，请大家务必要锁定老师的另外一个端午开运小偏方，会在近几日之内公开跟大家一起分享哦。好，再来呢，让我们来看一下在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是属牛的朋友，第二名是属兔子的朋友，以及第一名呢是我们属虎的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这个礼拜呢，你们非常的有企图心，而且是时候表现你的忠诚哦。这个忠诚度一定要让上层的人可以看得到哦，这样子呢，他们会觉得是你对于公司啊，非常的有这个呃。 守护者的这种心态，而且呢，你有这种荣耀的心态呢，会让他们觉得是说，哎，下一次如果有要升迁的人选呢，就比较是会推荐你哦。所以在这个礼拜呢，其实很适合的方式呢，就是。 第一个呢，要在人际上呢多一点的打点哦，那再来要多一点的主动哈，所以都可以让你呢提高不少的能见度，尤其是针对在感呃这个人际方面还有工作方面。那如果想要增进我们在感情方面的部分的话呢，在这个礼拜呢多佩戴一些粉晶啊，对你是有帮助的。还有今这一个礼拜的幸幸运方呢是在南方，幸运色呢是。 玫玫瑰色或者是粉红色哦，所以有需要的朋友都可以参考一下。接下来呢，让我们来看一下呢，在当周的各个生肖呢，主要留意的事项又有哪些？首先呢，针对第一个生肖是属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢，在这个礼拜呢，会逢到三角关系。大部分人听到三角关系呢，就会眉头一皱，觉得老师，难道是感情会出现第三者吗？ 不一定哦，这有的时候会代表的是竞争关系，或者是它会代表的是一个很微妙的合作关系，缺一不可，并不代表的是一定是两个人的一个对峙，它可能是三个人的一个牵制。那么在这样的一个阶段的时候呢，也代表的是属老鼠的朋友在这个礼拜必须要运用您的智慧，知道怎么样去取舍，不管是在人际方面，或者是感情方面，或者是在业务方面也是一样。 这样子你才能够得到圆满，必须要有所进退哦。所以呢，在这个礼拜哦，也要特别注意一下。如果你做好了，呃，这个正确的一个舍退的方式的话，那么你的财运呢，在当周呢是相当旺盛的哦。那在这个礼拜，属老鼠的朋友要留意的天数是周一。 下一个生肖是属牛的朋友，属牛的朋友在这个礼拜是属于时机恰好的一周，也就是不管你要针对个人的事情啊，对内对对外哈，工作上、情感上，你要去做一些处理处置都是相当好的，呃，不用过度的激进哈，也不用过度的务实哦。那甚至呢，在这个礼拜呢，就就是会建议你们，如果有在做投资理财的朋友们呢，呃，尽量呢。 可以入袋为安了，不要去追高，因为在这个礼拜，如果你去追高、贪得无厌的话，通常呢会让你呢有这个损失的一个状况哦的回马枪啊，所以请务必呢见好就收。当周属牛的朋友运势相当旺盛，因此并没有需要留意的天数。下一个生肖是属老虎的朋友，属老虎的朋友在这个礼拜是属于一言九鼎的一周，也就是在这个礼拜你的。 这个不论是压力呀，责任感相对都会倍增。那么你所说出来的话，或者是说你所答应别人的，比如说你答应的供应商啊，或者是厂商的事项、客户的事项，就必须一定要做到，不可以当一个放羊的孩子哦。这是很重要的。在这个礼拜呢，宁可把实情说出来，摊在阳光下去讨论、去应对，也不要呢。 把假象呢表现给别人哦，对你来讲呢，哦会是比较理想的。那在这个礼拜呢，股市的方式建议用比较稳健、光明磊落的模式，这样子比较可以得到大部分人的认同哦。当中呢，运势相当的好，所以并没有需要留意的天数。下一个生肖是属兔子的朋友。 属兔子的朋友，在这个礼拜是属于左右逢源的一个状况。那通常呢，左右逢源代表是你会得到相对多的一些资源啊，或者是 support 支持等等的。不过呢，这一周的这个资源呢，多数会来自于呢位高权重的人哈，他们所给你的这个相挺的这个力道呢，会相当的大。所以，请务必要好好的支持好，呃，这一个。 这一份力道的变成他的支柱哦，不要呢浪费了这一次的机会。那么属兔的朋友在当中呢，也没有需要留意的天数哦。下一个生肖是属龙的朋友，属龙的朋友呢，在这个礼拜是属于必须要这个先定根基的一周。 那么限定根基也会代表是呢，请你要先研判目前的一个局势跟状况之后，再伺机而动，这样子你才能够成大器，请不要太过草率的呢去做一些决定哦，不然会动摇你目前的一个状况。那么属龙的朋友在当中要留意的天数，有一天是周一。下一个生肖是属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在这个礼拜请务必要沉得住气。 那这个沉得住气呢，可能会代表的是你会面临很多的挑衅状况，哦，甚至一些嗯不是事情的事情，可能都会变到你的眼前来，必须要你让你去处理啊。所以这个礼拜呢，请建，听取老师的建议哦，不要这个眼高手低。那再来就是要会顺天应人哦，这样子去运用你现有的资源，你就可以好好的。 圆满的把眼前的这些事情呢，琐事呢，都给一一的排除掉，度安然的度过当周哦。在这个礼拜，属蛇的朋友要留意的天数，有一天是周二。下一个生肖是属马的朋友，在这个礼拜，请务必要量力而为。那在这个礼拜呢，也代表是很多时候你会觉得好多状况怎么都那么不切实际，还有呢，你有使不上力的一个状况哦。 那么不要勉强自己去做，不然的话呢，会有承受不起呢一些莫名的损失哦。所以在这个礼拜呢，做你能做的。那在这个感情的互动上呢，也是一样的。呃，尽量呢把你能做的或是对方需要的去展现出来就可以了。好，那么对方还是一样可以感谢感受得到你那迫切的诚恳跟心情的。 这个礼拜呢，属马的朋友要留意的天数呢是周三。下一个生肖呢，是我们属羊的朋友。属羊的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于外实内虚的一个状况，所以呢，要特别注意的就是，在这个礼拜的大忌啊，就是华而不实啊，而且不可以好大喜功哦。不然的话呢，很多眼前看起来是好的状况呢，都会忽然呢反转。 然后就会变成先成后败的一个格局，所以请属羊的朋友要格外的留意，在当周呢有两天是需要注意的，除了周四之外，还有周六。下一个生肖是属猴子的朋友，属猴子的朋友在当周是属于苦干实干型的，所以呢，在这个礼拜呢，你会觉得琐事很多，而且体力呢有一点跟不上了。 务必呢要注意所有在处理的细节，因为这个魔鬼呢会藏在细节里哦。那再来呢，就是属猴子的朋友在当中要留意的天数有两天，分别是周五以及周日。下一个生肖是属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在这个礼拜是属于逆来顺受的一周哦，所以呢，你就把它当做你是在玩一个游戏，在。 做这个绝地生存的这种感觉，无孔不入的精神呢，在这个礼拜是很必要的，因为它可以呢帮你去找出路，帮你呢找出问题点。所以呢，在这个礼拜呢，不管你在做什么事情的时候，记得都是要有深度的，才能够扎根站得稳哦，才不会让自己呢逆向呢的时候呢，反而呢遭受到挫折。 那么在当周属鸡的朋友要留意的天数是周六。下一个生肖是属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这个礼拜呢是属于稳中求进的一周哦，而且这也会代表是在这个礼拜你可预期的可以有大大的收获，不管是金钱上、物质上或是精神上。所以呢，请务必呢好好的去冲刺一番。 当周要留意的天数是周日，也会建议在这一天呢，好好的让自己的心情沉淀，好好的休息充电一番。最后一个生肖是属猪的朋友，属猪的朋友在这个礼拜呢是属于吃阴保泰的一周，所以在这个礼拜的大忌就是千万不可以狂妄自大，而且必须呢尽量呢，不管是对于。 上司部署或是下属给予的指教跟建议呢，都要虚心受教，这样子可以让你多广结善缘之外，也可以让小人的这个对你的防备心呢会减少许多。在当周要留意的天数是周二。接下来让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。 首先，第三名是属狗的朋友，第二名是属老鼠的朋友，而第一名呢是属猪的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么，基本上呢，在这个礼拜呢，在感情上呢，可能要稍微的有一点纪律哦，也就是不要去踩到对方的雷，不要老是去做对方不希望你做的事情。答应对方要的承诺的一些事项呢，也务必尽可能在这个期间内呢，尽量的去落实跟完成哦。 还有，如果是还没有追到手的朋友们呢，在这个礼拜呢，请务必呢要保持你的意志力，因为可能就差那么一点点，你再坚持那么一下下，可能就有机有机会有有这个有望可以呢把对方的这个心门呢给打开了。那么在这个礼拜呢，建议呢用比较老套传统的方式呢，还有让对方看到你是愿意去做这个付出跟跟牺牲奉献的一个状态。 那么用一个比较老套的方式的话，在这一个礼拜，我们可以因应节日的部分，比如说帮对方准备好礼品啊，然后呢顺势顺势的寄给对方啊，或者是推荐他好吃的东西啊，然后寄给对方品尝，这些都是可参考的战略之一哦。 那么也希望呢，不论是已婚、未婚，或者是呢恋人未满的状况下，这几个生肖的朋友都能够顺时的在当周呢，让感情呢更上一层楼。以上是当周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛加赞。有需要咨询的朋友可以透过上方的微讯号或是下方的官网加入老师。我是金老师，感谢大家收看，不要忘记。 我们之后会分享端午节的开运秘法哦，请大家敬请期待，我们下次见了，拜拜。